Aytarıdır narem kapanmaz masmalar. Yeter ya bavşalayıp çöller ara hemdem tapalmasman. Yeter ya bavşalayıp Küller ara hemden tapalmasın Yüreğim usad oldu Işim yok et halim Neteyi dert et gidik Bir dertmen adam tapalmasın Neteyi dert et gidik Bir dertmen adam tapalmasın Eklep tabiblerdi Ana melhem tabal masman Musibet dur dünya Musibet dur dünya Neçi adam yürer bidat Özümnin ihvayda Özümnin ihvayda Lehzeyi bir gam tapalmasman زمنيني ويداعو لا زي بغمر طبعا مصمر niyaz birle canan allar Uşma ile diyor berbat yavrana şuhlal hanan dallar Eyvah şuhlal hanan dallar Bilmedim ne çık avkanay kezir ماليش كشرا كم مالي حزن يتاه يا راشو شوف للخندولر ايوه شوف للخندولر زيبا على قدره زيبا yaraşırsız Görme yüzünüz yerdi tamamına yaraşırsız Görme yüzünüz yerdi tamamına yaraşırsız در içdəyin sərəsi gəri sərənav dil içdə dilbəri bərnav yaraşıbsız Qızlar dil dilbəri bərnav yaraşıbsız بعد وفو Tilagim gülşerde yengi baharım özünüz Maksadım bağlarda alman ağrım özünüz Bir bulup adi vapa bağını seyreyleyeli o'g'lim kabi yorim o'zingiz voy voy qurbonim bo'lay dod qilinglar shahoguz bir bo'lib divopano bog'ni sayraylayali sanimni mulkida jonim kabi yorim o'zingiz Tatlı ziba uğraşırsız Görmek yüzünü azirdi temenna uğraşırsız Görmek yüzünü azirdi temenna uğraşırsız Ülkecan taze gülüm yar sistem özgüreniz taze gülüm yar sistem Beni gavurla şehit kıldı humar gözgüneniz Beni gavurla şehit kıldı humar gözgüneniz Oy Gele leylim leylim Sonra boylum boylum Gele hanım gele Açıl ben gülüm gele Oy Aman can Aman elinden el Gele leylim leylim Sonra boylum edeyim Yar yüzün yaşırışın Ne yürür perdedeyim Yar yüzün yaşırışın Cengaram verip cam deliydi duruş Cengaram verip cam deliydi duruş Oy aman can aman elin Gel eleylim leylim sona boy aşiren gülüm gele ha. Almanı akı bilen, yanı da yaprağı bilen Almanı akı bilen, yanı yaprağı bilen Bizni yar hadi yazadı kichkina barmog'i bilan Bizni yar hadi yazadı kichkina barmog'i bilen. Voy aman aman aman elingni